bebayi besinzeeyo bwe yadda balisa bamugyeko abamerika watikisirani diwaafu mumbuli ey'omugenyi ow'amaanyi eyazze wano nasigaza pawe amensoninga amafuta mumumbuulize bakandako nga bakuba abaana baffe bakozesa bagundisi you see the country are you aware do you see the political dynamics the way we see it this is why onaatinga okutya ayagala kuwamba gavumenti nakyobe ayina okuvaawo police private secretary ayina okuvaawo naono ate president yawaana ono omuwala wa information ayina okuvaawo press unit ono agenda mujjayo amutwale mu new vision ateekawo omulala ubc ayina gyovaholinga donosers abaita yagambye lugunda uh -uh, that one mm -mm. is intelligent but sinairo mukulu yagamba can find something else naga nti mbabazi is suffering from the wounds of the other election alimukatebe and he is busy looking lobbying a lot to become a vice president because he has no money mwavu naye mukazi we tusobola omuwaayo Now, kwa minister prime, prime minister's office hey kadaga i have earmarked 5 billion to ensure that kadaga is removed why kadaga is the most influential person in the african region then once you allow kadaga to be there mm. nankabirwa must attack kadaga and another woman i will not mention because of my relationship with her yes i cannot mention this woman because of my relationship with her byamubyogedde eh. nankabirwa must come out ataka kadaga beyanako alekenga omulimu akufulumiza 5 billion kadaga must go what about miyingo ah, ah, ah, miyingo thats anodikurica miyingo must go who are you lumumba must go replaced by chiwanda because minutes chiwanda is a bit stubborn but there is no money in the midst of tourism and we are going not we are not going to, because tourists are not going to come because of mishandling covid the money the younger man is determined never never agambie to know the money is mad if the mwampi tomulalu but if the professor of science can describe you as mentally <laughs> disturbed bagambye baprofesa bampulira kati bagambye baprofesa profesa yabagambye if you allow this man zvichiyanga mari tokoparate hazvo hizvi we are in trouble we are in big trouble because first of all he, he has a case he, when we talk to him he does not understand <laughs> mundinamugamba naye nze nseka nnyo kubamba lava museveni aine ekizibu naye muyambi enyo that's why the kando, the kando has a, a panicking the accurate information museveni gets, gets it from miso baagambye <laughs> but why doesn't mirundi tell the president the you see the president is like a beautiful girl or a rich man when it, you are talking about a rich a beautiful girl you don't criticize her <laughs> because <laughs> you expect the words when you go to the president don't tell him for, to the truth all of those who have tried to tell Museveni the truth have ended up in jail some have died what about Chirumira? he died Lieutenant Musoke died others have died others are in hospitals. Others fled the country. Kakati, I don't know. Nay, President, I before more citizens more, and I'm happy. President, I don't say you will ever die. <laughs> Gataga and a mudabaco. Yagazaku mudaba several times in Agano mudab. I mean, say, we are going to you thief. Why are you here at this time? You thief. teeko kumi nentwe yaako paka abamerika kabadde kagala bwa minisita naye ate ono munna agamba nti wats undermines him ha yakoze evaluation ku first family aa ah, ah. <laughs> ono mumulekere nadizi yakaddiwadda <laughs> hmm. eyeriyo gundi yekka yagambye musanji musanji we eriyogu abasigadde bonna temuli those are donosars <laughs> mirundi katononyo olutalo lwa speakership lwoyogeddeko wono eh. lulina lufuweringa outside nga tali mupalamentolanya but let me tell you younger man kadaga agenda let me tell you younger man what if you chase him away calling him a madman even blocked my compensation several millions of dollars They decided this man, one of them said, what this man wrote in his book, The Invisible Hand, in 2012 is what we are seeing. Yes, I told you, you have dismantled the Utoda. You are invading organized groups like win. These markets, the Baganda in the markets. A Westerner, if a Westerner fights for an abattoir, I can ask, I can support Basajja Balaba. but if a, a westerner takes over window market no you are inciting baganda ate bwe tebamanyi bukedde bwakuba omukazi ono avaawa omukazi ono yazalibwa ku kyalo gundi hmm. tebakimanyi oyo omukazi owomuntu omunene kisaka nalinga nti abavuka bamutuma kisaka nga takulagirita naye mbu musoga mulinnya lyabasoga nalinga nti kisaka abaana baalimutuma butagulagirita naye obalyabbo obalyani Mhm, linnya lye yes kakati mm. ye takitegeera ti as bobi wine threatenes to attack the city you are creating recruits for bobi wine you are disorganizing the organized groups tasobola ekikola mumutwego tekirimu is far fetched obwongo tabuyina i don't know what she did bano baminisita bakampala ojja kulaba enkya nga namugwanya awandisa abatte pamiti empya pamiti empya pamiti empya oba motoka ezirina seringi eza kono pamiti empya whats the difference ne babba ne bajoga abantu andi katumba wamala katumba wamala nze mpulira bamwogeraku nti bamukuula ebinnyo kajina yamukuula ebinnyo bweyasooka namwepankako nalikolemendinga naye kajina yamukuula ebinnyo nze mbawuliranga boge nti katumba wamala bamukuula ebinnyo omusajja yagambye kaakati giravu zenzijeeko mm-hmm. because we are cornered we cannot go outside even the chinese i'm telling you the chinese are saying uh, temutuwezi bako for us we lent money to uganda government not a regime if you go any government in power Jokesasun. two we nzinabaga nti nzinsoma international relations who is the largest trading partner of the european union is not usa is china what does it mean it means that the European Union influences the Chinese because if European Union uh, uh, imposes sanctions on China then China Chinese economy collapses because China is an exporter because of cheap labor and the, you, instead of having a factory in, in uh, London take it to China China Union trade union like here where do you find the trade union a, uh, a market with a ruling party it is rubbish that's why the, everybody comes here not to yoga now college why did the people of nakaseke vote bobby wine in, in in spite of the presence of salesy factories in the area it means those factories are for no backward mm, and forward eh, linkages tebaziganyulwamu uh, uh. mm. but beti shibami kuku omuganda yetike migugu kinaga nti abanyankole tebategeera baganda omuganda mm. yetika emigugu Hmm. muganda wanumule walabi muganda sebe kajie kawuta walabi echebe chiba chabe that, that woman my wife told me echebe chiba chabe mkazo muhima tafuka mira eh abaganda bebafukamira yagamba ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omukazi omuyima tafukamira kaga nti nabana abaganda ne bayiiya ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omuganda takola bwase kyuliko <laughs> you see at times am humerous to drive my point a good speaker must punctuate his strong staff with lafter otherwise people can go away mm. that's why many people think that uh, that man is a mad man i'm not a mad man kuchabubu wenyu wali yeah. ungani tuwado yukere na hii na yukere na hii na ye mabega kawa uwe ya ganti ne mugamba bube na mugambi ya gami nti agenze nti agenze mkoti ya mwana teba mkubie ulida mkose mwa, mwa ya, ya je uo mm. he defined my orders bube na mugambi mwana te kotobi yingira mu kandeho izane na okay. le mumani midundi this yiga ekyo kiguuni nebiguuni ebirala byebajja baba bita ate mwana nga tebitegeera ebiganda ebyo byebakozesa wesanazi wenot see oyo eyawadde nankabirwa 5 billion talabibwa yabagambye when uganda take this money to nankabirwa and the other woman whom i, have, I will not mention tokoza yawava special relationship with her akonga kagumiza ne kada gachimanyi why the, why is mirundi having a weak spot on this woman mhm abamukuba mukuba have a weak spot on this woman akubakata kubanga ina special relationship yeah i have a special relationship mbadde nkubu mbadde nkubuza mbadde nkubuza ku chababu wenyi yeah. echo gamba abantu nti muveyo mwe kalakasi mm. abantu bado gati ngati ngati twala mm, binyu tana twala binyu kuvayo kwa abantu kwenda ku respond ka kwecho abantu babikowa uh -uh. bagala kola bobi wine yana aba mukamba abena lembe babikola bano bakanda ko aba ba security bagenda ne balimba mu 70 plan b besi yakolaga na ba security there is no plan b teriyo uganda is want to work bobwine enjogera ah, naye kambabuulire era waliwo yagambye nti toks ne bobi wine i can be a, a, a very strong link with the government and bobiwine kankubuulire bobi wine mugezi mumanye abaganda kyetukola omusajja omuganda bwaba awasa omukazi bajjajjabo balemera mu mulyango Mm. mbu ebbu bali bakutte mm. <laughs> abakadde botebakangako <laughs> omala ba wa sente ne bava muki bano babbira mu bobi wai naye afunamu nti bakusasira bagagawala kate se obuhu abayimbi bonna bajja mwalabyemu muyimbi nabagamba ti lwaki jeno kayanja yajja mu bayimbi kakagombi akalina omutwe okukalinga biriŋŋanya eyalemala nekafuuka kamaanyi why is it that the two sectors where the general the generals heavily invested created that trouble Museveni bamubba Museveni is like a blood it goes where it is needed buboga bumusabi mala kuata kantu mungalo they created trouble for Museveni and gives him money Museveni gives gives him money after blackmail kati chino chitaka ka, eh, kati kwetu laba bubwe ni anye nyamu mm -hmm. ni baba wa sente bambidi bano bagundi bampuka bani era will be disappointed omwana oyo yakubambidde muwala wajati bravard batamuwabwa minisita omwana eyakajja negundi yamubba bubi mpuuka kakati bo bano ababbi hmm. balina ate bobiweni mugezi kankubuli bobiweni we baali bamutandika balowooza nti ajja kubeera will be swelled up by the democratic party n'abalema mawule yekalakasa mawule yekalakasa yatuse enkuŋŋana yatuukaki omwana n'alemera emagere kakati kakati bakusasira ne balya sente naye nga boogera naye wati museveni dosent no abo bakusasira onsimanyani bamuteeka ku pikup eh, yani adivisa wa geto gundi eh, eh, buchamani bamuteeka ku pikup mbwagenze kuyamba balema bane ba <laughs> ndaba mutwalanga talinya ye omusabani tamanyi nti bano boogera noono ono yabakolera obubadi ali oba bobi wayini obubadi yabwijjakuse bubadi wemengo wano bwebwenaye akola obubadi bwene buyitamu obwa sente kagati bwebamuteekako dibi bulok yali yakamiriyoni hmm. yali yonani ono mukaku yali yagigoba yagimmakadi they thought that they could get black share create a bond a, a, a strong bond a strong group ekoleko bobi wine era nakakati bobi wine bobi wine nebo kambauri bobi wine nebo mwenatandika parliament nga talimu bobi wine ajagenda nga mu parliament abatunulire nga batezakomewo ogwo musota ah, ababaka be ogwo musota nengo <laughs> bwekola bobi wine would be a regular attendant in parliament atule mu gallery ababaka batesenga balaba bobi waini afuga bano bampuuga bannamulindyamu bakazungu kazungu yeseggona koja seggonakati njogedde ku seggona ekasinza kulinyayo <laughs> maama tagenda kundabako novuma bakojaabo tabalabangako seggona tajanga nawaffe kumulabako ne maama yagala seggona novuma ne bakojaabo omwana gwe novuma bakojaabo omanyize simunyega <laughs> ifwagakati waliwo bazukulu be bamutega <laughs> bwebanakubya omuntu mm. bagenda olutuukayo mhm. nakuzala kuvuma bantu anakuzala <laughs> kuvuma bantu ati nafubya nga mmanya bazukulu be balina nabo ndoza nabo bali ekyokya mu miro nabo bali ekyonja mumiro kuba bamanyi nti omanyi nti sisa mukayenya lwaki isa not woman eh. mukayana nafa <laughs> bayebaze muse kananange amuvere diplomatic ngaye mama ndirako era i went there listened nanga bagala kutta yangu tule ku mugongo wa nobody can kill you when i'm still around na ye bano bali zukuru be na dalo yali mu parliament and it is a new position ba ndo baba mwacho ja mimiro over relationship <laughs> ngenda ne musanga yo ne <laughs> musanga anga jude wakumi kundi kwe kwejo wa mwaseka zungu novu masekona sekona yali yaze kwa wana sekona yali yaze kwa wana janga huu si wangabi <laughs> you see kwosi teri muntu atalina amugambako kakati tembagana embagambo nekyoamba kooti yabantu enekola ngera kati tiyamusikondi nze bobi wine kyeyagamba bobi wine wants to control the party to bobi wine he knows tibano tebasonyiwa bobi wine must be antagonistic to protect himself mm -hmm. but i know bobi wine's mentors are europeans bobi wine bamerica temujja kutesa na bobi wine why what I know the developments in the region to Bobby Wayne in Australia Germany to all the accounts of these people have been frozen their property no Ugandan in South Africa and Kenya and Europe and China in the Asia there is no property that can change hands today but in the committee understand as well government these people cannot access their money I'm telling you mm -hmm. not, they cannot access their money bamaze bakolaki akaunti zabwe zikwata kakati ther mistake where I, im happy waliwo gurupu egamba etayagala mwami ono omujozi kubanga omujozi kyatamanyi ndi bwanatta abaana bange nabamalawo omujozi is very close to kandoha kandiho kandi at one time they say ebyuma babyo kandiko bakaka museveni yagenda obyumba kandiko yaleta mumanyi yaleta mumanyi yagenda okumpa ebyuma ebyo ebiketta ensi yonna yaleta mumanyi kakati yabiwa omuntu gwebatasobola kubijjako emaani kanot bebot abo akaliko gyebatamanyi kakati bano bobagamba iagree with them the moderate group mm. yegamba now that tetukyagenda wala tewali ave oyo namala linyako ebweru saba gyozikongolo afaanana bakodomi ba sadamu namala ava wano nagenda bamukwatirawo many people cannot venture into kenya kana kana kalina omutu gukalinga ebuloka nekagenda ekenya ate akasajja ako mukalaba akasajja kamwenda mukalaba kekambega mwenda wirulivu pamanentire anenjeyobulaifu in usa bajamuwa obutuzemogani mwenda mwali kabagamba you see when a deal comes are you a sera are you a middleman waye manufacture kabagamba mwali mutta abantu mwali mumanyi nti mujja kutta abantu emyaka kumi kabagamba mwanda bakonga amakole yanga mwenda tali mu kintu i want tell you mwenda mwoze human rights violation is not there mwenda mugundi mu organist talimu in spite of his coloniness mwenda yekyalina muwandiisi wa biwandiiko all the papers nokuba kano kano kalina omutukano akabunye nnyo obulimu gwako kuyiiya wakubba buno muwandisi wabiwandiiko kakati zempaanembagamu nti twataka my family nzisisaaga because if you think by attacking my family youll take me to the negotiating table no mirundi does not negotiate mirundi does not engage in talks mirundi does not reconcile ekyo tekiriyo munsi omukazi anashapinga conduct ya bayanoba naye ono akomawo omukazi anoba mama gundi bwotyo bwewamuyisa omanyi gundi oyo adumira amaje gebugolobe yanga naye abe nalemute munyambe konze lwaki mirundi omusajja omukambwe konze kiki oyo gundi wumala umala yagoba omukazi ekiro namugobaddeyo gyava omukazi agenda omunonyesanga mukaago ogwekiro omukazi alaiwe gwe mama gundi komawo ngaamulaba mama gundi koma unga amulaba waite ndakweti nga umala wanonyeza mkazi wewe ndatamulaba yamusanga kumuzigi wa neighbor nga mm. awata matofu na mkandi wa <laughs> sigiri jo kumye yewe wange ndia nafumbitwa umaru na ngamba omusajja njose nyo jangu jangu tuko ne mkaa umaru wawo nye oyo mkaza ina courage no yo musajja ina courage awasa mkazi wo nga mwalibe weduka kampwe sento pangisewa lala that's terrible so a woman who divorces her husband is the one who teaches the husband manners that's why foreigners we cannot kakati omwami oyo ali arrogant balowooza mu the bakando has nti am undermining them by giving museveni accurate information no if he give information accurate information to museveni then why should he praise me kuba abagendayo abapulayinga buli agendayo amala bomukubira kakati ne bakola conclusion bo bakandoha nono wa mitari nono wa yeso they are compromised baina batasobola kola kola eno ye radio evunnamiza emikutu gyonna kubanga twesigika mu mpeereza yaffe jeno edward katumba wamala radio eno egenda neddayo ebintu njitega nnyo mu mmotoka yange ntera nnyo okubatega amawulire n'omubaka buli saawa fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo nkujukiza ba mcopa bakutegeeza aba mcopa nti beetaga ba sales executives abasobola okutunda ebintu mu ntinda bukoto kale lwe bwayise nakawa kirika kasanga ti gayaza nate tekibuye musasula ku tmitwalo ebiri n'ekitundu ku musanvu kitundu olunaku genda ne national id yo eh, id ekyalo ne line ya airtel yogera nabo ku 0755 43 ana mu ssatu ziro musanvu ttaano ttaano ana mu ssatu kinana mu ssatu ana mu ssatu obenga obafunye sebo oba nnyabo uh, olina apartiment ezipangisibwa bano aba light speed job hub limited bazze kuyambako olina ennyumba ezipangisibwa washing bay parking warehouse hotel shopping mall n'endala bazze kolagana naawe bakwanguyiza ofune sente zo ng'oli kukakeeka apangisa abasolooza sene ne bazikuwa era bagula n'ettaka ne ploti n'ebintu ebirala ogenda kubasanga wali ogenda kubasanga wali ku ekyaluwajjala kira road okulirana kooti ya magistrate n'olwekyo aba light speed job hub bakubireko ku 0700 226 00 0 0 9 0 0 9 0009 amaka g'ebinyuma byonna gali ku star times gifune ku bbeeyi ennungi eh, the most affordable pet tv with all the content you need eh, star times akati mtn eyongera okutegeeza munange nti teri ayinza kati kulemesa kumalawo byoyagala nedda gula data atagwako eh, ate bagendi ate kati nkya nedda omumala mukosa ina nagwako genda ku my mtn app otekeko jibbi zonna zoyagala zimala kugwako okukwata okugula endala mtn eregiretingibwa uganda communications commission aba fresh mind international bakutegeeza bacleaners mwetagibwa e dubai abu dhabi ne qatar basuite guards ne ba officet girls ne boys ensimbi zibasasulwa okumanya ebisingawo mukube ku simu zino wammanga mugende mu fresh mind international babafunira emirimu 0704 bili satu emu mukaga mukaga tanu zero musanvu zero nnya bili satu emu mukaga mukaga tanu naba emu cafe tours and travel bakujukiza nti genda yo gye bali e, beegulidde erinnya mu kufunira abaana abagala okusomera ebweru w'eggwanga nga mu america canada bungereza china singapore oyagala ne visa zeeyo n'obutuuze babikuyambako nolwekyo genda wali kuza enaba aziz emporium room number l7 aba m cafe tours and travel agency limited bakubireko ku 0705 hmm? esimu kyake totte miss i have all the communication have the discussions have what bubwene yagambye hmm. abiru ajja jikiri yalinga mugendi munnammwe hmm. nze muteeka sente zammwe za people power ku simu yange muziteeke kuya nyina 7762864067ye takyalina simu kakati noyo nabakubira nembagamba nti omwana owange naye mugenda mukola nga abenaalimu bwebankola muwaddeki hey. avogerera segura diwet <laughs> ezishe wamubaua Ah, yadifa nga nagenda nomwabobi wen ewange kati nga nabaze bwembala abali ewange nga tebanimbye eh. nenekweka nempawulyanga boogera oza tuliwo basatu nkaaga nabaana nkaaga naye abatanimba nga nabaise bwe mpaka nti mujuze obupapula nga muwandika musuula mukabogeri <laughs> ah. because bakugamba my mother was almost lynched e for supporting himself. He walks, he, he, he is a cripple. Young number singeti wagenda wa mukama woyu. Singama kuluka ngatambu. What do you give her? What have you, is it how you have rewarded me? Nse mungyoze ni mungyoga. Mungye kopula gula mzange ni mkulai. No mwana wange siba people power. Echo chiga. Neyenze mbasapa umuchiraba wono. Mkubendulu. Bumula babu matoka bwa buno bwa military intelligence mpozi bakyuse mugyeyo smartphones mukubaba bulimu ebifaananyi mugulewo black book egunizi zino kandofu kandiho zakozesa mubakube mubateke mu black book tuli bakwatako ku lunaku olwesatu omuganda mhm. agan tuli kukwata ku lwesatu oba tulisingana ku nyanja egendi e, katungulu if you can do it to me <laughs> enyanja e katungulu abaganda bwabanga akulaali kanti ali kukola ekintu akugamba tulirabagana ku lwesatu <laughs> tulirabagana ku nyanja katongolo hmm. agasajja gano gayiga gagunis ge bawadde sente bo bekweke bakandiho nebekweka kandiho means talk when im around you are listening to me i have all the evidence you insocted this goon to attack ama because you people you are saying i give him some naturalist information okay let us fight you a geno i'm also a geno disi nkufiira idoni naw ize firizimasozi mu tradition yaffe ejenu from the traditional religion is now <laughs> facing tussling it out with the geno in the in the in the national army in fact i have started writing a book the battle of the genos nga ntaddeko ekifaananyi kiriko akatakaliko e kandiho geno nange n'enkufiira yange the battle of the two genos <laughs> yes yes Kat me katusibula batuuliriza i cannot go njagala kubeebaza batuuliriza i will never tuuliriza nokutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna goes to his father for problems FM. i can fight my battles abali ku internet man you gave will die na bali ku uh, facebook yes uh, this is soja will kill that soja and kongera kubeza following this is bad that you me yakasanga town council tom wong sebo yeah. we bali nyoko banga ko linabalala Ulidemu bagenda jitabula waliyo embooko if people are speculating that muzata was killed by agents and you disturb muzata's door you are making a very big mistake let those people who go there mubareke baogere baogere byo baagala byonna aganti muzata batamu mm, mm-hmm. family gamba ye yes. ndu watali genuine yeah, anti yeti tebaji tegese sio ah, baji tegese nga family duwa ya nako mugenzi eba ya nako meka eya mubiri kusoma ensinge kutuka ko munako meka ensingo ya kutuse niki tubuza ebya mubiri kirie that's why i had my i had my tugana ne position ya family ensinga eh, ensinga otekutuka kwo nga ah, ah. famire tenakiriganyakale tubala nnaku <laughs> era bagambye nsereko oyo yali badde good deputy speaker naye tategerekeka bagaye nti ŋanda ŋanda kankubuulire according the man now the chairman of the subterfuge which is in government was taken over the government yagambi munganda tasola na muwa kukola mkakasite katoyeriti mugundi iluachi yagambi ayogere bibi i cannot allow munganda to come near anything even cleaning the toilet luachi nenganda luachi nalameni vaneva muvude mchichi ah, ah, ah andi nganda tabala nganda ya looza mbuyakale chibumbu cha wambuzi nganda ya looza teja kule mela mwefu disi atavere chief whip chief whip wava mchibina cha bobby wine kakati nganda ni museveni bawa kanilawa mm. nganda tayagala kutaji mstogwa nyama uwa mm -hmm. chief whip mm -hmm. agamba museveni ahinente namba mwafeu <laughs> that's why i tell you <laughs> nti kwe kakati ngecho chiguni chiga chikubo mwana ngechimute bachite I'm going to incite the populace against it. Bwemukiraba no oba kigulanyama kiina olubuto olunene kyewanawaana nnyo kiina abaserikale babiri okuli eyakubya omwana wange olaba bano bannemeddwa okay. kankubuuzi mm. olaba bano bannemeddwa batumwebaze baani abo kanagisi banemuteeka wali kano kantu ya pusi nenkateeka wali ogamba otya omukazi omuka naalo nga adduka mu logi nga yeekunkumula noga nti vagini ayingireyo oyo omusajja aba yabala <laughs> okitegedde bwolaba nga naalongo nga adduka emisindi yeekunkumula <laughs> nebikoya abireseeyo naga nti enuswe eh, eh, mulemi okunojjola omanyimu abaganda bajerekanga nyo abatoolo bagamba bagamba omusingasinga yafuna omutoolo omutoolo omusingasinga namusinza amaanyi nayita munne bojo yija tunojjola enusu enusu eh, nemu ngaenusu nemulemi okumalayo omusingasinga ngaayina amaanyi tokalabangako nayita munne nti waayi jangu enyambeko tunojjola enusu olaba nkubye bano nolaba omusajja nasiba empologoma olujegeroga nti embweremeddewo nti oyo kandi asobola kunema nti kino ekisajja kino kiguuni kyengenda okuyinsira kitegeratuyansike ampuliriza kiriza program bwete bwebatereero <laughs> twagala okubagaliza olunaku olulungi omwegwa gwange the patriot bwete bwegenze ngenda balekera uh, omukulu uh, program the big story egenda okubanga eddako ze nyombi mahmudu badde mwanatamu mirundi tubagaliza olunaku olulungi kale mbere bulungi mwedabati kino nsonga bbiri mukulu nyoni mm. esookera ddala mbuliza bantu e. E. aha e. esookera ddala olredi uh, waaliwo ekifaananyi ekyali kyajja nti nno ye jjajjaffe mm. yoeri kaguta tibuhabura mm. nti yali yeekebeza wamu ne mukyala we ne famire ye mm. ekintu ye kyeyavaayo naakolaki n'asambajja era n'asuubiza n'okukuba <laughs> olupapula lwamawulire olwa daire monito <laughs> mu mbuga z'amateeka n'agaa nti agenda bavuwaza ku ssente ze bayina okumusasula olw'okumuwayiriza omuteekako eggamba eddene nti ye jjajjaffe the great yagenda ne bakola ki ne bamukuba akayiso ekyalinga ekiraga nti nno ye jjajjaffe ne mukyala we ne famire befaako bokka bo beetaase ate kijjatlwakyogamba bwotyo ananta ye interpretation yo eyali yefuniddwa nti noyi lwaki yejjajjaffe yadduse ye nasooka neyekebeza fe bannauganda yatulese ffe tufe korona kakati nga mu mbeera eyo naye okwekebeza kwali kantwaidi abantu balusa okwekebeza mm -mm. mm -mm. akagema ah, akagema ah, <laughs> okay. yali hafunye mm. ne famire ye naye wakati e, omumbeera eyo nyombi mm -hmm. bwe kibeera nga uh, ku kyokulaga abantu nti nno ensonga eno nkulu ddala mm. nsuubira nyombi uh, pulezidenti w'eggwanga Ah, ne famire bwe bavaayo ne beekebeza kiyinza okuwa ekifaananyi oba n'abasinga bali eri ne bagayi olaba ne fountain of honor yatukulembeddemu oh, osanga naffe katugende kubanga nyombi tetrulingawo twaliwo abagamba nti nno ah, abateesiga bulungi nsonga eno yakwegemesa jukira twalinako ku ddagala lya hepatitis b nyombi mm, mm. bayita waneeno abantu ne babakebeza banemugende mwekebeze ekirwadde wayitawo emyezi ebiri nti eddagala lyalifu okitegeera so kata uh, bana Uganda bachi hainamu okutyo okwa na esi nga balava kuba nene mugwango obo yao nga nga wetu alavye e Rwanda yo president ya ya kulembe demu na na mchalawe katia wa wano mm. netu laba prime minister ba vice president bani bo na cabinet speaker bani ye nga binyuna eh osangala neno eva eh, eh, chida vika nafe katulumbe Hmm. Eh, wadde olina kuŋgamba nti ku ddagala lino hmm. wadde yongera kuŋgamba ku ddagala lino ate naye nkuyimirizaamu samwea eryaastrazaneca er-, hmm. eh, um, eddagala lino eno uh, jjukira gonna gonna agakoleddwa bakyagamba nti no likyali ku trayo ligezesebwa eh. nawulek mwamuseveni mabegakunga agamba nti bannasayansi be agamanyo my scientists eh eh, eh my scientists beba alikola baba akola idda baba baba chakola iddala mbuza bubuza <laughs> ali neno bali tuwadde kwe <laughs> kwe twali je mugondi etugatte eh, ya covax eh di hmm. mu india eh hmm. be baalituweereza naye nga mu ngeri yonna pulezidenti yavuddeyo ku ekyo ky'ombuuzizza ku mhm. lunaku lw'okujaguza olunaku lw'abakyala emikolo egyabadde wali ku state house nga munaana ku mande n'ategeeza uh, nti nno abazungu babadde babamma ebyuma ebisobola okukozesebwa okukenenula lino eddagala eryaki mhm. erya covid naga naye bayina mikwano gyabwe abalala ababafunidde ebyuma bino era nga mm, mm, nga kati mu kiseera ekitali kyewala tugenda kuba nga naffe bannasayansi baffe basobodde okukola eddagala erigenda ate okukolaki okukozesebwa waneeno mu nsi yaffe kitegeeza kino mukulu nyombi ah, kitegeeza ah, nti nno bwetunuulira ensonga eno eyekirwadde ekya covid n'eddagala lina eno kwegamba gogali amawanga ganaggwa edda agamu kwega gakitunulira mu balance of power nti wakati nga tugwiriddwako ekirwadde kino ekyamaanyi bonna batunulira nti nno ani anaabeera neddagala mm. abalala mm. basobola okumufukamirira okufunaki hey. eddagala eryo so kati ngaoaffe batuwadde pe tetwaguze mm -mm. waliwo lye batuwaddeyokko mm. netubeerako ne lyetwasasudde mm. kakati uh, nga bwe tubigattagatta byonna byonna mm. olwedde mm. eddagala lino bagamba nti nno liseerebwa nnyo mm. bwe balitunuulira naye ate nga bwobitunuuliramu ate nga wakati mukuseerebwa singa tubeera tusobodde ffe okwekolera heryaffe kuba twawulirako wano eno yali mauritania mauritius bo baali nga bakoze doozi eno naye ate nekitwala ekitongole ekya world health organization oba olyawo okulwawo okulisatifyinga kati nga ne mu mbeera eyo kigambibwa nti nno waliwo kaweefuba oba owamawanga gali gannaggwedda okulemesa ganeeno agakyakula okwekolera eddagala eryaki eryagwe kakati ate jajja bagamba bascientist bonaly developing automaticalani analikakasa uh, ennaku zino uh, tubadde nnyo nga tuwulira ekigambo ekya respecting sovereignity of the country otyo otyo <laughs> otyo nti nno amawanga gali amalala nago galina okuwaokuyimirirawo eh, tinaffe tusobola okukola ki okuyimirirawo ngaffe ne batatuyingirira mu nsonga zaffe so nsuubira nti nno kakati mukulu jjombi hmm. ng'ojjeeko nti nno okukola lino eh, erya korona eririmu politics n'amawanga gali ag'ebweru nti nno gaagala balance of power okulaga amaanyi ne superiority nyombi eddagala lineene abantu lye banywa eno omululuuza ebbombo liri satifyid <laughs> kikulu musa mkulu suma enda pale fe mkula ya mtu wabili jo kikulu ndeta kunsonga ene ya parliament hmm. utaluwa speaker eaka eh, <laughs> eaka eh, moto guna waka chichiri mpani ah. kampeni gazi kedema chibanda ah. bana kuhiza ah. gundi ene eja nalabi gundi ya vudeyo mcha ruthi na kabiru wa rebeka kadaga <laughs> jako bolanya chichi olengera mukulu jjombye eh? mm. dwo dunaate oba kanduyite siruyite lutalo oba obutakkaanya nga tuzeeko nga tujjeeko race eya speakership olutalo olwokulondebwa spika eh, netunuulira waliwo olutalo ate olulala olubadde nga silent okugjako abaludde nga tukavalinga palamenti nga mm. tululaba mm. lwe luli wakati wa mukyala nankabirwa ne rebecca alitwala kadaaga mukyala nankabirwa okuvaayo uh, mu kifo ekya vice cha person female sek okudda kuna muganza obijukira bulungi uh-huh. kakatya bwokijja eyo dirwe wali olabye mukyala nankabirwa ngaali ku saidi ya kadaaga in most cases eh, duno uh, kwegambaddwa Uh, siluite lutalo obutakkaanya bwabwe bo bubaddewo ebbanga ddene naye nga bwe tutunuulira kino ekya speakership mm. kizzeewo just mu kiseera nti oba bwe tutunuulira nampala aliko mu kiseera kino ye ne mukyala kadaaga tebabadde at good tams ebbanga erisingira ddala era nebwabadde chief whip e, mm. walengerangako uh, nga, nga bwolaba kwegamba uh, nga bwolaba house oba parliament buli bwebanga hekubirizibwa olanye mm. olaba nga mukyanankabirwa agamba nnyo nti nooba oliawo gavumenti efuna nnyo buzibu kuyisaamu bintu byayo nga eh? nti mukyo nti olanye bwabeera mu ntebe mm. awa uh, platform mm. oluyiro government platform emala n'okwanguya okuyisa mu biteeso bya ah, gavumenti n'okwangula okubiyisa mm. mm. Eh, kyova olaba nga n'oluusi era olira nnyo eh, nga bagamba nti olanye yayina omutima gwaki ogwa gavumenti nga eh. bagamba ate nti kadaga yekkirira nnyo n'abaopposition n'abantu abalala mm. kaakati nga mu mbeera eyo eno race eya speakership kye uh, kyeyanguyeho okutujjirayo eh? eyanguyeho okutujjirayo okumanya nti nno katya wakati nga abakulu bombi tebanatongoza kampeyini yaabwe etulagiddewo olredi camps nti nno olredi zikoze eki ah, zimazeho okuteekebwawo kubanga bwe tukitunuulira bwe tulaba ekintu ekya jacob olanya nga tukitandikiddeko ddala oulanya okimanyi yali yasemba okukubiriza palamenti eyo mu febwali w'omwaka 22 nga tandika covid lindako wamma mbadde simulaba nayenga wali simulwadde simukisimukiganayenga wali simulwadde <laughs> omubaka akiikirira ekitundu ekya omoro olanya jacob lanyweni komutiki balwaddeeko mu 2020 abaddewo nga mulamu abadde mulamu abaddewo nga mulamu ekisookera ddala bwe tutunuulira olanya jacob yayagala okuvuganya ekifo ekyo guli eryomwaka um, ekisanja kiri eh, eh? eh? era empapula ze yajjayo yajjayo za speakership zokka wakati seek mu kutuula seek uh, decision ife eyavaayo tetwamanya oba bamwogerezaako oba ki nekigambibwa eh, nti no nawulire nankabiri wagamba ononzijuguza nawulire nankabiri wagamba mukyala nankabirwa nti nti decision ya seeke mm. yasalawo ya, ya, ya, ya mukyala kadaga amalirizeyo ekisanja kye ekyokubiri eh. such that biri kubiri such that Eh. Ah, ah, olanya mm. ataking over nga mukyala kadaga amaze ekisajja kyokubiri mm. in fact yazzeemu nakyogera nokyogera kubakabaali mm. bagamba juzi mm. tuwulira oluvuuvuumo waliwo balese debate ya speakership mukyala nankabirwa aweereza bumeseji naavayo naga nti banaye bumeseji mbuweereza olanya ye speaka ddako buweereza si bwankiso mm. kubanga seeka yasalawo mu biri kumi na mukaaga tulekere kadaga amale ekisanya kyokubiri mm. era yajja mm. kati sigi nawuli zinemugatta ah. mm. mm. kakati mumbeera eyo bwekitunuliramu mukulu nyombi mm. ekisookera ddala seeki eyinza okuba ah, kale seeki yasalawo decision kubanga ffe tetutuulayo tuwulira kivuddeyo ekyavaayo kyali ekyo naye nga mu mbeera eyo wakati awo ssemateeka oweggwanga talina ttaamu kifo kifo kya sipiika ssemateeka weggwanga tekiyinaako tamulimitinsobola okwesimbawo ebbanga limala nga ebbanga lyonna lyomala ngaoli mu paalamenti kubanga mu kiseera kino bwebeera nga seeki yasalawo ekyo newabeerawo n'amawulire agafuluma nti nno seeki yatuula nesalawo olw'ensonga eno nti olw'okuba ba sek members ab'enjawulo baatunuuliranga sek member munaabwe nga mm-hmm. tebasobola oba oliawo mm-hmm. kumuvaamu mm-hmm. sek bwe yatuula jjukira ku sek kutuulako sipiika rebecca litwala kadaaga vice chairman wenialem ba regional chairpersons abaki aba party kaakati nga mu mbeera eyo amawulire gakola bubi kampu eya oranya yagamba nti oba oliawo yote yali wero represented mm. kakati ku mulundi guno oranya niye nalwanira ekifo kya seeke otyo nagaa neyesimbawo nga vice chairperson northern uganda <laughs> era nawangula okay. mujjuvu kati mm-hmm. <laughs> kati naye seeke mmemba atulako kati tutunuulidde mu kiseera kino kyetugendamu kigenda kubeera kitya kigenda tuwoomera kubanga mu mbeera eno wakati nga campo rede eh, zeeraze nga bwe zigenda okutambula factors ziri eri endala oba ensonga ziri eri endala tezinnavaawo mukulu nnyombi mm. tulinawo ensonga ezikwataganira ddala ku ngabanya ya keeki y'eggwanga naziwulidde mu nkubo za paalamenti engabanya ya keeki yeggwanga hmm. nga batandikiddewo ne bagamba ee kale tutunuulire uh, amasiga hasatu hageggwanga hagikulembera eh? eh, yori kaguta museven wa western vice president waawa wa muganda prime minister waawa wa mu western chief justice wawa weri nguru deputy chief justice wawa tuweno ba ubo western bwetutunulira mm -mm, chibita wene gone ebyani abireeta ebyokugula ababaka batandisa okukubagaja ahebirowoozo ee eh, nga nga nga batunidde engabanya ya keeki egenda kutambula etya ne bagamba nti no amasiga ahasatu bwe libeera executive nga likulemberwa wamu western judiciary nga likulemberwa mu northerna ne palamenti bajongere omu northerna kakati nga mu mbeera eyo abo nga bayinaweyo school of thought mm. kakati n'abakyala na, abajenda equality we basitukidde eh, eh, eh. ne batandika okugamba ebifo biri eri byonna ebitula ku dining bambi fe abakyala kye tuyinayo <laughs> tuli luddawa <laughs> kyekifo ekya speaker mm. kakati fe abakyala bwe tubeera nga president mwami vice katikiro chief justice deputy chief justice tugenze deputy speaker neki tuyinawo ffe nga abakyala kyekyo kyekifo ekyamaanyi fe abakyala ate era mugenda tujjako n'akatono ate era ketulina ensonga nayo nebeera awo abavuga ate gundi eyaholanya ne bavaayo ne batandika n'okugamba nti nno olanya region gye yatutte eya northern uganda president yori kaguta museveni yawanguddeyo n'ebitundu nkaaga mu bitaano rebecca kadaga district ye eyekamuli bobi wine yagiwangudde n'ebitundu nga mu nkaaga mm. ne bagamba ani ayina omutima gwa pat wega batandise okukubaganyawo ebirowoozo omuliro ogugenda mumaaso mukulu jjo katulinde ekigenda okuddako kakati nalabye semuju ibrahimu nganda yagala bwa speaker semuju galiba speaker ee yivudeyo yagana nga yalwa speaker nga chikuatamu yagenzo kulema nga basaji abamu abali ku opposition abaka ateba ganti fetu wagira kadaga na agamba hmm. <laughs> tina ye wapa opposition yukubuta wagira opposition ni mga nti bajja bali ni support of kadaga hmm. kansu yeti bivayo gede sibi tufu yaba simatusi nga <laughs> mkulu nyombi neda mkulu nyombi atulaveyo ye mm. leading opposition party kati yechi si ye gondi ye ye ye ye ye NUP ye NUP kubanda ya basinga wa Kampala aha mm. NUP principle ya wagirani kuchi kumemba wa parliament ahowe kamuli eda bichi bie ya yongereza kongali muka muli wagida wa NRM NUP principle Robert Chagulanyi Center mm. wakatinga wali wono wa opposition wa FDC honorable salam musumba mm. nga bavuganya aa salam musumba ee eh, nga nga bavuganya eyo nup principal robert kyagulanyi sentamu yayimirira kadaala n'abagamba nti nno wano wadde waliwo owenalm rebecca alitwala kadaaga gwe mubeeramuwa maama oyo ensonga zaffe azitegeera mugatta bantu mukiaindaagamba etya wadde wano waliwo aba opposition n'abaaki naye mu omukyala rebecca alitwala kadaaga tukyamwetaga ne mu uganda empya yakyogera era abantu abasinga balonda nnyo bobi wine ekamuli eyo ne balonda ne kadaaga kitegeera eyo message eyina kyekukasukira nti bwe tulaba rebecca halitwala kadaaga